Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Jack 798 D modelini Xo'p, bugun xohlasa zapchastlarni olib kelganman. Shu mashinkani xullas to'g'imiz tozalab, yog'ini almashtirib, lapkasini almashtirib, petlitini almashtirib petletini ligrovkasini qilib tikib ko'ramiz hozir bu mashinaning nimasi problemasi ip uzyapti ho'p o'qigan narsalarni ko'rsatsam ho'p sizga mana bunaqa kulishlar kerak bo'ladi и нулевой nаждак kerak bo'ladi buni nima uchun ishlashligini aytaman 젤라스가 들어오면 하나 어? 빛리들 yangisini olganman hop shunaqa So mamy masę. Jeśli prawdę ma wspólną masę, ona nasz trams. I overlock tapkasi. Hozir pauzani bosib turaman. ish boshlaganda yana şey ko'rsatishga harakat qilaman ho'p mana lapkasini chiqarib oldim uchun mana bu yerda bo'lti bor ekan mana lapkani bu joyida bo'lti turibdi shuni chiqardim endi yangi lapkani taqamiz hozir atayin sizlar uchun video qilyapman o'zim shu mana ekan shuning uchun archa bermaysizlar xohlasa keyin nimasidan operator ham olamiz o'tamiz mana yangisi va eskisi bunaqanday qo'yamiz mana mamy zwiększyli Angelę, czyli auto rozbruk. Akanku na nas. Są tutaj rozbruk. Bunu bastırıp kurtardık. Anlatınca geçir olduk. Şimdi ilan çırpıyoruz. ana shuni namligini davo tushganda lapkaga tegmaslik kerak o'shani o'rtasiga tushib turish kerak mana hozir bo'lgani yaxshi lapkaga tushib turibdi narigi lapkada xuddi shu ignasi lapkaga tegib buzyotgandi hop videoni davom ettirib ketyapman hop ichidagi petletillarni almashtirish uchun bu yerda petletillar ekan petletillarni almashtirish uchun ya'ni o'tganda gapirgan videoyimda o'sha luper deyodim ruschasiga petletillar ekan shu petletilni almashtirish uchun e, buni ligrovkasini qilish uchun hozir orqadagi tishlarni so'kib oldim oldidagi tishlarni ham so'kib oldim nimaga chunki bu petletil hozir uni qatirganim yo'q osh oxirigacha manba petletilma mundo kelib turib ipni ya'ni petletil <clears throat> shu igna tushgandan keyin manba petletil chiqayotganda ignani shunda olish kerak deyapti и mana bu ignani teshiklari bilan petletil teshigiga bir vaqtga to'g'ri kelsa o'shani bir vaqtda ligrovka qilgan bo'lamiz hozir biroz murakkab uchun ligrovkasini qilay keyin sizlarga yana bir ko'rsataman almashtirish almashtiruvchi mana bu yerdagi boltni so'kib oldim olib turib bu eski petletel bu ancha ishlangani uchun mana bu najda qog'ozda agar ip uzadigan bo'lib qolsa bu najda qog'ozda mundoq mundoq nima qilsangiz o'sha igna singan joylarida pichoqqa o'xshab kesilgan bo'lib qoladi bu ipni kesilgan bo'lib qoladi o'shani najda qog'ozi bundoq bundoq qilsangiz to'g'irlanadi lekin bu petletil ham vaqt o'tishi bilan o'sha najdakda to'g'irlanavergan sari bu ingichkalashib ketadi va o'zini ishga yaramaydigan holga keladi hozir buni ligrovkasini qilay yana bir videosini ko'rsataman Xo'p, bu narsa haqida o'tgan videoda overlock mashinkasini tozalash degan videoda qanday qilib tozalash degan videoda gapirib o'tib ketganman. Bu o'sha overlockni mana petli kelishidan oldingi qismi bundoq bo'lib turadigan joyi. Ya'ni buni e, ruschasini qanaqa deydi bilmadim, turkchasiga iğne destagi deydi. Ya'ni ignalarni sinilib o'sha sinib bukilib ketmasligini oldini oladi ya'ni petli ma'lum petli tilda zarar ko'rmasligini oldini oladi lekin bu ham igna singandan keyin vaqt o'tgan sayin igna uzaydigan bo'lib qolishi mumkin shuning uchun buni nashtar qog'ozga nom nom qilib yoq bu короче hamma joyini hamma joyini silliqlab chiqasiz nimagaki o'sha igna ignadan ip uzmasin shuni hozir qo'yaman mana qo'yish uchun bu yerda mana bitta bo'lchasi turibdi mana shu yerga bundoq o'rnashtirib turib o'rnaştır bir qo'l bilan o'rnashtiraman sizlarga ko'rsatib mana mana qo'ydim hozir uni boltini Xo'p, har doimgidek. Bu joyni ochib tozaladim hozir. Bu joyda tortib bor ekan, shuni chiqarib, mana ichida musullar yig'ilib bo'lgan ekan. Aytganda aytganimdek, silikon moyi qo'yiladigan joy. Hozir yana buni ichiga material tiqib tozalashga harakat qilaman. Asosiy joyni tozalab bo'ldim. Biladim mana bu joyi. Kabeldan musullar yig'ildi desam yaxshi ekan. Xo'p. Birinchi ostidagi luperni настройкасini qanday mana? Mana luper. mana igna tushdi и chiqayotganda mana ipni olyapti mana ko'rgan bo'lsalar mana ignani teshigi bilan perda teshigi bir kelyapti birinchi ignani teshigi bilan bir xil bo'ldi ikkinchi iynani teshigi bilan bir xil bo'ldi va ishlashda davom etdi pastdagi luperda nimasi shunaqa bo'ladi buning uchun sizga oddiy mana sakkiz kulich kerak bo'ladi sakkiz kulichni mana bu joyi tumalog'idan bo'lsa yana ham yaxshi chunki bu joyi besh burchakka o'xshagan mana bu yerdan ochib turib bu joyini ochsangiz hozir uni ko'rgazolmadim sizlarga lekin hamma ham qilsa bo'ladi bu joyini ochib turib ochib mana bu narsa bundoq bundoq borib ketishni boshlaydi boshlaydi o'shanda iynani tushirib turib eng oxirigacha tushirib turib shu chiqayotganida shu nimalari bir biri bilan teng bo'ladi mana keyin buni masofasi qanday bo'ladi masofasi bu joyda yani iğneye tegar tegmez. Bu iğnenin başı. Tegar tegmez. 0.1 mm kadar. Tegar tegmez. Durup iptal getirdim. Şuna koyayım. hop mana buni ligrovkasini ham qildim iynada istagan tepada eksa и o'sha iynani защита qiladiganini ikkinchisi mana bu detali buni qo'yib oldim mana bu joyini qatirdim buni nastroykasi mana mana bu igna tushganda igna tushganda igna tushganda shu ignaga tegar tegmas qilib to'g'rilaysiz mana ko'rayotgan bo'lsanglar bu luper kelishidan oldin bu qismi keladi zashni agar sizni ignangiz bukilib qolgan bo'lsa yoki o'sha sifatsiz ignalar qo'llanishingizda sinishidan oldin ya'ni bu manba luper kelishidan oldin bu o'shani zashta qiladi bu birinchi kelib turib ignaga ignaga birinchi kelgani uchun igna singanda ham manba luper hech narsa bo'lmaydi shuning uchun kerak bo'ladi pastki luperni настройка shunaqa bo'ladi yana bir bor aytib ketaman mana igna tushdi mana igna tushdi igna tepaga chiqayotganda mana birinchi igna bilan nol nol bo'ldi ya'ni teshiklari bir biriga to'g'ri keldi perda teshigi bilan ignani teshigi ikkinchisi to'g'ri bo'ldi va mana ishlab ketdi endi tepadagi luperda nastroykasini qilib turib ko'rsataman ho'p mana ustini uslubberni ham groupkasini qilib bo'ldi xudo xohlasa faqat tikib sinab ko'rish qoldi mana uslubberni taqdim petletilni ya'ni buni nastroykasi qanday bu nastroykasi mana ustidagi petletel kelayotganda mana mana kelyapti ignadan iplarni oldi oltirib bo'lsalar mana xuddi shuni ipini tepadagi ilper olyapti oldi ignaga berdi va qayta o'rayapti yana bir ko'rsataman yaqinroqdan Şu ne görünüyor yaptı bilmedim. Öyle. Seni yakınlaştırayım. Ana yine iplar oldu. Ben ana o kurek yapmasalar.